sunt al ciu ieni, vu dir vi dio, cae hudia mocte mi simple volas doni al vi gis datigon pri mia vivo. Sed anto al mi comenzos mian videoblogon, mi simple volas diri che ci tie, en Australio, estas feke varme, mi svitas, cae mi simple sidas ci tie, cae faras nenion, do se mi multe svitos dum ci tiu videoblogo, Pardonu min, car <laughs> mi ne povo shangi tion. Um, anca, mi volos proponi al vi novan ideon, kiun mi havis antau tridek minutoj mi staris ie tie kaj mi provis proli esperanton per um, malsama vot odo uh, al kutime ĉar kompreneble ciam mi kutime parolas esperanton mi mi nue diras la subjekton verbon kaj objekton sed mi provis <laughs> pardon mi mi ĵus ruktis ciam mi provis um, do mi provis fari gin uh, per malsama vot oro do mi electi sam um, objecton verbo um, verbo kai tiam al kio es subjekto Am kai feke, gi estes ege malfacile, mi, mi staris tie kai simple balbutis mutege, do mi volas ke ni ciui, dum tago, almenau tago, shanju niain vot odoin, simple por li, liberigi niain mensoin. um, <laughs> mi ne certas ciu tio vere liberigas vian menson, sed mi volas provi gin, cara estas un musa fero. Do, nun, mi volas iri alla karuno de citiu video Uuu! mi ti as kiam mi ciam am shatas movi mi ein mano mute do la kerno es sos la facto che last tempe mi intervuiges de actual fluency kai put a two week in the niam all actual fluency just as grande podcast o por lingua amantoi um kai mi metos ligilon en la prescribo sube se vi ancora ne auscultes gin idu tien en kai auscultu charestos bona tre bona podcasto. Uh, mi fakte intervuigis dum horo, do vi povas aŭskulti mian belan, charman, um, um, um, uh, vocion, uh, mi, mi volos aldoni pliain adjektivoin, sed mi ne povos pensi pri pliai, do mi simple faris tion. Um, do, vi povos auskulti min dum horo, uh, eh, kai mi parolos pri um, Esperanto, Esperantujo, mi, mi, precipe mi, kai mia knalo. Do, se vi volos auskulti min dum horo, vi povos iri alla legilo, kai compreneble, vi ciui volos auskulti min dum horo vi certe volas tion, in se vi ne povas oscuti min dum horo, oh, feca la vivo. Um, cai nun, la dua fero de citiu video blogo. Mi multe balbutis hodia, mi ne scias kiel. Um, la dua fero estas uh, la facto che lasta tempe mi vidis in diversai locoi um, homoin cui discutis mian accenton cai mian parol manieron um, kai mi simple volas nun diri che min tute ne estas perfekta esperantisto. Fakte min eĉ ne estas modela esperantisto. Se vi volas aŭskulti modelan esperanton, ne aŭskultu min iru for, trovo alian canalon, auscultu um, mosaicon, Vaticanan radion, um, Cinan radion internazian, simple iru for, char mi ne parolas modelan esperanton. Fakte, mi ofte, kun mia amico Kaja, ni diras al unu la alia, mi ne parolas modelan esperanton, ni fakte parolas stratan esperanton. <laughs> mi estes mal pura strata esperantisto. Um, char ni kompreneble ni studis Esperanton anue, sed poste ni simple lernis gin per uso. Kai pro tio mi ofte misprononcas votoin, misuzas votoin, kai generale fecigas la lingvon. Do, kiam vi venas ci tien, kai vi auscultas min, simple memoru tion, kai vi venas ci tien, um, ne por vere lerni la lingvon, vi venas ci tien por amusigi, estus la plei bona maniero por esprimi tion, simple por amusigi. Do, ne auscutum min cae diru, ha, ah, jen, perfecta esperantisto, li parolas perfecte, char tute ne, mi ne <laughs> parolas perfecte, mi parolas feke, simple feke. Do, la tria afero estas che lunde, de nove, mi havas laboran intervjuon, um, gi estas ege for de nove, mi ne scias ciam, la laboreio estas ege for de mia heimo, sed mi idos tien, um, de nove la salero estas alta, mi vidos ĉu estas bona loko, fakte, gi estas um, du construagioi um, for de mia antaua laboreio do facte mi se mi gainus la postenon tie mi povus elidi al laboreo preni stonon kai jetigin al mia malantala laboreo char <laughs> gestos tiom proxima do yen chio mi simple vol dividi tion kun vi se vi shatas chi tiun video blogon shatu gin diskonigu gin abono mian kanalon am um, pugno batu iun kan mi vidos vin chuen el veronte filmo kai se finestos tie mi trovos vin kai mi infectos vian esperanton per mia malbona accento. <laughs> Kai kia, cia mi vos dangi mi in santo in ce Patreon. Kai tui estas, Andrei Timpe, Alexander Tolfes, in Bon Cora santo, Jason Knuckles, Ludisto Magritte Kilpak, Robert Nielsen, Robert Potzer, S.C. Shane Power, Tommy Lindsley, Kai James Harland. <laughs>